agus fuil go leor nár. Céard a stopfaidh tú gar ina thraiscint? An sea, fear Fhionn a lean le gleo.